नमस्कार घमासान डॉट कॉम में आपका स्वागत है मैं हूं कृष्णपाल राठौर आज बात करते हैं इंदौर शहर के उस दौर की जब इंदौर शहर में लड़कियां पहले कहां पे थी और आज का दौर इंदौर अलग ही है जी हां आपको बता दें कि पहले लड़कियों को वो जगह नहीं मिल पाती थी समाज में जो वो बनाना चाहती थी लेकिन आज पुरुषों के साथ चल रही है लड़कियाँ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है लड़कियाँ और एक गर्व की बात है भारत के लिए इंदौर के लिए इंदौर की बेटी हमारे साथ मौजूद है अर्पिता गुप्ता जी आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे चैनल में म्यूचुअल फंड को लेकर काफ़ी समस्याएं आती है लोग के आप एड से देखते होंगे आप टीवी देखते होंगे तो आप देखते होंगे कि इतने सारे पेपर से भरना पड़ता है तब जाके म्यूचुअल फंड हम कर पाते हैं लेकिन ये चीज़ भी शॉर्ट हो चुकी है अब शॉर्ट कैसे हो चुकी है सीधा चलता है अर्पिता जी के पास कैसे आया था आइडिया आपको और क्या किस तरीके से आपने इतने सारे पेपर्स को एक वेबसाइट में कन्वर्ट कर दिया सो so, अभी अवेयरनेस बहुत चल रही है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग की एंड म्यूचुअल फंड में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं जो काफ़ी बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं इन्वेस्टर्स को अभी तक इंडिया में जनरली लोग ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट की तरफ बहुत जाते हैं पी हो गया एफ हो गया या सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखना हो गया सो म्यूचुअल फंड एक्चुअली होता है वो uh, इन्वेस्ट कराता है इन्वेस्टर्स को मच बेटर फंड्स में कहीं बेटर रिटर्न्स होते हैं हम लोग सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं कंपनीज़ के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए डेट फंड्स हो गए तो इन सब में इस तरह के प्रोडक्ट्स बहुत सारे अवेलेबल हैं जिनकी अवेयरनेस नहीं है इन्वेस्टर्स का इंडिया में एक सवाल कहीं ना कहीं मेरे मन में उठता है कि आप ने ये वेबसाइट जब बनाई थी तब कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना पड़ता है स्टार्टिंग में तो आपको क्या लगा था कि वेबसाइट चलेगी नहीं चलेगी क्योंकि बिजनेस इज अ रिस्क तो आपने रिस्क लेना बेटर समझा हाँ ये ऑन्टरप्रनर्स uh, को हैंडल uh, करना ही पड़ता है बहुत बड़ा रिस्क टेकिंग फैक्टर रहता है बट बिकॉज अपॉर्चुनिटी काफ़ी इंटरेस्टिंग है इंटरेस्टिंग है सो so, वो सब रिस्क नज़रअंदाज हो जाते हैं उस तरह से एंड हम मेहनत कर ही रहे हैं उसके लिए बिकॉज वी आर कॉन्फिडेंट कि हम लोग का प्रोडक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड uh, हम लोग मेजरली क्या करते हैं कि हम इन्वेस्टर को बताते हैं कि आपके लिए कौन सा राइट right प्रोडक्ट है इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टर uh, हमारी वेबसाइट पे जाके एग्जैक्टली exactly बता सकता है उसकी क्या इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं वो कितना रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उस तरह के क्वेश्चन हमने डिज़ाइन करे हैं एंड उसके बाद हम लोग रेकमेंड करते हैं हर इन्वेस्टर के लिए अलग अलग ऑटोमेटेड पोर्टफोलियोज बनाते हैं उसकी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो एंड उस तरह से उसके बाद हमारे वेबसाइट से ही इन्वेस्ट बटन दबाते से ही इन्वेस्टर का पैसा इन्वेस्ट हो जाता है राइट म्यूचुअल फंड्स में तो किस तरह से वेबसाइट विजिट कर सकते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट निवेश मित्र डॉट कॉम पे आप विजिट कर सकते हैं आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे एंड इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स करेंगे तो आपका investment journey in mutual funds शुरू हो जाता है इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स के साथ तो क्या क्या फिल करना पड़ता है बहुत ही बेसिक डिटेल्स चाहिए रहती है जैसे हमें पैन नंबर चाहिए रहता है ये सब सेबी रेगुलेटेड जो भी इंक्वायरीज रहती हैं वो हमें चाहिए रहती है पैन नंबर हो गया आपका बैंक डिटेल्स हो गए आपकी नॉमिनेशन एड्रेस बस ये बहुत कम चीज़ें चाहिए रहती हैं एक बार मतलब आप लेंदी लेंदी प्रोसेस ना होते हुए एकदम शॉर्ट में बहुत शॉर्ट प्रोसेस होता है एक बार आप रजिस्टर करते हैं फाइव मिनट्स के अंदर आप रजिस्टर कर सकते हैं एंड uh, उसके बाद तो इन्वेस्ट बटन दबते से ही आपका इन्वेस्ट हो जाता है एंड वी मेक श्योर कि राइट प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट हो एंड आपको पूरा टाइम एडवाइस दी जाती है कि कब तक कौन सा प्रोडक्ट होल्ड करना है किस में रिडीम करना है किस में और इन्वेस्ट करना है मार्केट्स कैसे चल रहे हैं उतार चढ़ाव के हिसाब से तो उसके हिसाब से हम पूरा हैंडल करते हैं आपका पोर्टफोलियो ये जो पूरी वेबसाइट की जो uh, डिटेल है वो आपसे पर्सनल कॉन्टेक्ट आपने चढ़ा रखा है वेबसाइट पे या फिर वेबसाइट ही आपको बता देगी सब कुछ जो भी प्रोसेस प्रोसीजर पूरा प्रोसेस वेबसाइट पे बहुत इजी भाषा में लिखा हुआ है लाइक एनी लेमैन कोई भी जो नहीं समझता है फिनेंस के बारे में या कंप्यूटर के साथ बहुत इजी नहीं है वो भी यूज़ कर सकता है वेबसाइट पर वो इतना इजी है जैसे आप ऑनलाइन पिज्ज़ा ऑर्डर करते हैं या आप कैब बुक करते हैं कुछ भी ऐसी चीज़ें करते हैं उस तरह से इतना इजी प्रोसेस बना रखा है वेबसाइट में सो आपको किसी की हेल्प नहीं चाहिए रहेगी पर हम लोग के कॉल सेंटर भी है तो आप उधर कॉल करके भी किसी का भी आ, मदद ले सकते हैं अर्पिता जी आप आपकी तरफ से इन्वेस्टर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे इसमें मैं दो चीज़ें कहना चाहती हूँ इन्वेस्टर्स को एक तो हम सबसे पहले जो रोज़मर्रा के खर्चे हैं वो सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं या करंट अकाउंट में रखते हैं जो कि आमतौर साढ़े तीन चार परसेंट रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न नहीं देता है सो so, um, आप म्यूचुअल फंड्स को एक्सप्लोर करिए म्यूचुअल फंड्स में एक uh, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है लिक्विड फंड्स करके उसमें आपका पैसा आप एक दिन से दो दिन से लेकर दो तीन महीने तक रख सकते हैं एंड उसमें आपको रिटर्न मच बेटर मिलेंगे मैं कमेंट तो नहीं कर सकती रिटर्न कितने मिलते हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में वो अलाउड नहीं रहता है पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपको रिटर्न्स कहीं बेटर मिलेंगे आपका लॉकिंग भी नहीं रहता है एंड आपको वही सुविधा मिलेंगी जो सेविंग्स अकाउंट में मिलती है जैसे कि डेबिट कार्ड की फैसिलिटी रहती है कुछ कुछ म्यूचुअल फंड्स में एंड आप पैसा हाथ की हाथ विड्रॉ कर सकते हैं तो बेटर इंटरेस्ट के साथ सेम फैसिलिटीज़ में you should definitely explore liquid mutual funds and second of all मैं ये कहना चाहूँगी कि uh, अभी जैसे टैक्स सेविंग सीजन आ रहा है मार्च एंडिंग आ रही है जनरली उसमें सेक्शन टी सी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो आपको टैक्स प्रोडक्शन डेढ़ लाख तक की छूट दे रखी है गवर्नमेंट ने उसके लिए जनरली इन्वेस्टर्स पीपीएफ तरह की या five year bank F D पे रिसॉर्ट करते हैं उन लोग इन्हीं जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्हीं पे इन्वेस्ट करते हैं मैं कहना चाहूँगी कि म्यूचुअल फंड्स में भी एक इसकी कैटेगरी है जो जिसमें अगर इन्वेस्ट करें तो गवर्नमेंट आपको डेढ़ लाख तक की छूट देती है उसको टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स या ई e कहते हैं उसके इस नाम से जाना जाता है एंड इन फंड्स में जनरली लॉक इन पीरियड बहुत ही कम रहता है आपको सिर्फ तीन साल तक अपना पैसा उसमें रखना पड़ता है जबकि पी एफ में आपको पंद्रह साल मिनिमम रखना पड़ता है वो छूट हम हर साल लेने के लिए सो so, एक ये बहुत बड़ा बेनिफिट है एंड गवर्नमेंट uh, आजकल दरें बहुत कम कर दी जा रही है अपने बैंक्स की सो so, इस तरह से एफ या फाइव ईयर बैंक एफ आपको सात से आठ परसेंट से ज़्यादा रिटर्न नहीं देती है अगर आप टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स में आप जाएंगे तो आपको रिटर्न भी कहीं बेहतर मिलेंगे एंड लॉक इन भी आपका कम है सो मैं इन्वेस्टर्स को ये कहना चाहती हूँ कि पुराने जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं डिपॉजिट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी जगह आप नए म्यूचुअल फंड्स को आप ध्यान देंगे तो आप कहीं बेहतर अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं एंड इन्फॉर्म तरीके से बढ़ा सकते हैं लेकिन आपने इंटरव्यू से ठीक पहले बताया था कि आज भी ज़माने में ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन पर भरोसा नहीं करते हैं हम्म। मतलब मेरे पापा हो गए ऑनलाइन चीज़ें उनको नहीं जमती है तो उसके लिए ऑफलाइन भी आप अवेलेबल रहती है आपकी कंपनी सो so, हम लोग के पास हम लोग के इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स मार्केट में घूम रहे हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स जो ऑफलाइन करते हैं सो so, निवेश मित्र के ही वो सब ब्रोकर्स कहलाएंगे एंड वो भी आपको मदद कर सकते हैं अगर आप you not comfortable with online investments तो आप उनके थ्रू पूरा प्रोसेस करवा सकते हैं ऑफलाइन में अच्छा के थ्रू पूरा प्रोसेस करवा सकते हैं हाँ एक बार और मैं चाहता हूँ कि आपकी साइट का नाम आप दर्शकों को बता दें ताकि वो अभी जाके इन्वेस्ट कर सके और आपको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप और आगे जाएं इसी तरह से इंदौर का नाम रोशन करें निवेश मित्र डॉट कॉम है N I B E S H M I T R dot com इसमें मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी हमारे दो फीचर्स और हैं कि एक तो एन जो इन्वेस्टर्स हैं जो इंडिया के बाहर रह रहे हैं काम कर रहे हैं या स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके नाम पे इन्वेस्टमेंट करने में बहुत दिक्कत आती है वो जब इंडिया आते हैं तभी पेपर साइन कर सकते हैं तो वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है सो so, हम लोग का वेबसाइट ये टारगेट करता है कि आप एन हो आप अमेरिका में बैठे हो या जर्मनी में बैठे हो आप वहीं से बैठ के एक क्लिक में आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट से एंड एक और चीज़ हम लोग की जो फीचर बहुत अच्छी है वो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग है सो so, हम लोग जनरली इन्वेस्टिंग आज जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग ये है कि मेरे पास दस रुपये बचे हैं तो मैं इन्वेस्ट कर लूँ हम लोग इस तरह से एक गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग भी हमने शुरू करा है उसमें ऐसा है कि आपके एक फाइनेंशियल गोल्स होते हैं लाइफ में घर खरीदना है हर इंसान को एक घर खरीदना होता है गाड़ी खरीदनी होती है या हॉलीडेज़ के लिए जाना होता है तो आप अपनी हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं आप अब बता सकते हैं बस इनपुट करना है कि यू नो इतना मुझे पैसे की हॉलीडे करनी है तीन साल बाद हॉलीडे करनी है तो हमारा पूरा ऑटोमेटेड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो आपको बता देगा कि एग्जैक्टली exactly आपको कितना अमाउंट कहाँ इन्वेस्ट करना है सो so दैट आप इतने टाइम तीन साल बाद आप अपना हॉलीडे कर सकते हैं रिडीम करके फंड्स सो so, इस तरह के बहुत इंट्रैक्टिव कैलकुलेटर्स uh, और पोर्टफोलियोज हैं विच हेल्प यू कि आपके आपके फाइनेंशियल गोल्स जो भी लाइफ के हैं वो आप मीट कर सकते हैं through very good innovative investing जमाना बहुत आगे बढ़ चुका है और uh, हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप और आगे बढ़े और जब आप एक बड़े म्यूचुअल फंड कंपनी के रूप में जाने जाए तब हमारे साथ इंटरव्यू में बैठे और अभी शुरुआत है और शुरुआत ही इतनी अच्छी है तो अंजाम बेहतर होगा ऐसी शुभकामनाएं आपकी हमारे साथ है और आप देखते रहिए घमासान डॉट कॉम जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था कि इंदौर शहर बहुत आगे बढ़ गया है एक वो इंदौर शहर का दौर था जब लड़कियां कुछ कर नहीं पाती थी लेकिन आज की लड़कियां कमाल कर रही है